آه، بالنسبه للناس اللي لقاو مشكل في في, في السوايع اللي قال لك ما كيتحسبوش ليهم السوايع انا خدام بواحد الطريقه عاديه ما ما فيها حتى شي مشاكل وكيتحسبوا ليا السوايع عادي آه، بالنسبه لل navigateur ديال فايرفوكس اللي كلكم كتعرفوا كاين اللي عنده فايرفوكس اللي اصلا مأصل عنده في PC هاد الطريقه الخاصه بال PC اللي اللي مأصل عنده فايرفوكس PC راه مزيان اللي ما عندوش انا خدام فايرفوكس portable علاش اولا غادي نعرفوا شنو هو هاد فايرفوكس portable غنمشي لجوجل غادي هادشي اللي ما عندوش فايرفوكس راه فايرفوكس العادي راه مزيان غير هذا عاوتاني احسن كديروا فايرفوكس آه، بورتابل في جوجل كتطلع لكم مواقع ما تشري فايرفوكس بورتابل كاين هاد بورتابل ابس هذا اللي مليش كتشري انيا ولا كلوبيك واحد من هاد الجوج كتدخلوا كتلقاو الفايرفوكس بورتابل كتشارجي وتبقى عندكم في بيسي هو هذا كديروا download وكيبقى عندكم في PC. ملي كت... ملي كتيشارج يعطيكم واحد installation كتانستاليوها عادي ملي كتانستالا كيعطيكم بحال هكا dossier. dossier سميتو فايرفوكس portable دابا علاش هاد فايرفوكس portable هذا تقدر آه، تاخدو معاكم فين ما مشيتو يعني غديرو في ال USB تاخذوه ال PC ماشي ديالكم كاع تحطوه تخدموا فيه وتهزوا عاوتاني آه، تيبقى معاكم هذا ماشي ضروري كتانستال في هاد ال PC وكيبقى وكيكون داك التعقب ديالو شويه ماشي بحال داك فايرفوكس العادي آه، المهم كتدخلوا لهاد فايرفوكس portable هذا تعطيكم بحال هكا كتدخلوا له ال dossier تيكون هو هذا كما قلت لكم دابا انا نقدر نحل فيه فيسبوك ديالي نحل فيه الجيميل آه، ديالي القناه ديالي وناخذ معايا فين ما مشيت آه، يكفي نديرو فيك اليو اس بي ونخدم به في سي اخر كاع في سيبر ولا PC ماشيش ديالي تيبقى معاك فيما مشيتي كدي معاك كتدخلوا لفايرفوكس portable أه ولكن دابا المشكله ديال السواع هو انهم نتوما مثلا كدير navigateur privé علاش باش يوتيوب ما تعقبش منين كتفرج ولكن لا راه واخا دير navigateur privé راه ال IP تيبقى كيما هو راه يوتيوب كتكون عارفو جوجل كتكون عارفو واخا كتفرج آه، واخا ما كديرش compte ديال الجيميل راه جوجل عارفك انت شكون ومنين كتفرج واخا كدير navigateur privé. ولكن حنايا خصنا نتفاداو هاد القضيه هادي كنجيو لهادي ال add-ons ولا les extensions ديال les extensions ديال موزيلا هما بعد كندخلو على السيت هذا ادونز دوت موزيلا دوت اورك هو هذا كنانستاليو بعض الادوات هاد الادوات هادو تيخليو التعقب ديال هاد ال navigateur ديالنا تيكون صعيب يعني كل مره كيبدل لك الادريس اوتوماتيكمون بلا ما تبرط الاسك نتايا ما تيبقاش نفس الويب كيتسمى الويب ار تي سي و حتى ال user. يعني ال user كيتبدل يعني ماشي ما تبقاش انت نفس الشخص اللي كيستعمل هاد ال navigateur هذا شنو هما هاد الادوات كاين ثلاثه الاولى كاينه disable WebRTC كيف تكتبوا هاد الشيء هذا كديروا اونتري يعطيكم وانا نقول لكم الا ولات انستاليو هو هذا الاولاني هو هذا الخضر هذا اللي فيه دبليو في بالخضر disable WebRTC كتدخلوا ليه خلي الفيديو يكون طويل شويه كديروا add to Firefox باش تانستالا كديروا continue to installation كيتانستالا كديروا add ملي كديروا add كيعطيكم هذه كديروا الاو ذيس اكستنشن تو ران ان برايفت ويندوز يعني باش يخدم في ال navigateur privé كديروا كديروا اوكي صافي دابا هذا مانستالي نمشيو للثاني كيتسمى web WebRTC كديروا غير ويب ار تي سي كيطلع لكم هذا ويب ار تي سي كنترول كتدخلوا ليه حتى هو كتاثر بنفس الطريقه كديروا add to Firefox كونتيني انستاليشن اد الاو ذيس اكستنشن برايفت صافي وكديروا اوكي okay. الثالث هو ايجنت agent شنو تجي الكلمات سويتشر كونتنت وقيلا المهم غنديرو ايجنت هو يوزر ايجنت سويتشر هو هذا هذا داك ال utilisateur ديال ديال ديال ال navigateur كيتبدل يبقاش نفس نفس المستعمل كما كتشوف في الصوره غادي يبين لكم دابا انت راه داخل المغرب ولكن مره مره هاد ال navigateur تي تيصيفط معلومات على اساس انت مثلا connecté من شي بلاصه اخرى آه، بحال الشكل ديال ال VPN كديروا add to Firefox حتى هو وكنديروا add وكنديروا الاو اند اوكي كاري صافي هما مانستاليين بثلاثه كنخليوهم دابا كنمشيو لل navigateur privé. كيطلعو شيف ثلاثة طالعين هنايا صافي كدير يوتيوب كتخليو على القناه ديالكم connexion ثقيله شويه ديما هاد الوقيته في النهار كتكون ال connexion شويه ثقيله كطلع لكم القناه آه، اليوتيوب بحال هكا تقلبوا على القناه ديالكم مثلا انا غندير القناه ديالي طريقه اخرى خلاص راك آه، راكم عارفينها يعني آه آه كديروا التوغار ديال الفيديو ديالكم كيبقاو يتعاودوا ولكن خاصكم تزيدوا شي حوايج مثلا غنديروا غندير القناه ديالي دابا ديال القناة ديالي غندخلو ليها دخلو القناة ديالكم نتوما كما كتشوفوا آه ما كاينش جيميل ما خاصكمش تكونيكتو جيميل نهائيا كتدخلوا القناه صافي كيعطيكم القناه هي هادي كديروا play all غاديكم اللي لحقاش دابا في هاد الحاله هادي بحال انا م connecté من الميريكان ولا من شي دوله اخرى كديروا play all صافي كيخدم الفيديو مثلا الانسان تيكون خارج آه، واحد الطريقه خصكم ديروها حتى هي راه مزيانه الا كنتو غديروا play all باش الفيديو ما يحبش او لا يقطع غتجيو هنايا بالنسبه لل qualité ديروا فيها 144 ديروا اقل qualité. دابا حنا بغينا غير نتفرجوا ماشي ضروري ال qualité تكون طالعه ديروا اقل qualité باش اولا ما تسلكش ال connexion ثاني حاجه ما بقاش يوقف الفيديو خاص تكونوا خارجين ثاني حاجه كتزيدوا السرعه ديال الفيديو مثلا الفيديو الا كان غيتشاف مره واحده في ساعه تقدر يتشاف جوج المرات علاش كدوبلو السرعه ديالو ولكن كيتحسبوا السوايع كما هما مثلا الفيديو فيه 4 دقائق غتسول لكم 4 دقائق ولكن الا ضبطت انت السرعه غيتشاف جوج المرات في 4 دقائق وكتجيو لهنا كديروا هاد ال loop playlist يعني باش بقيت تعاود لكم ال playlist اللي غتسالي واخا تكون خارج انت النهار كامل بقيت تعاود الشيء هذا والتعاود والتعاود حتى تطلع انت تحبسو صافي وكديروا play كتخليو حيدوا الصوت وخليو الفيديو خدام وخرجوا دابا السوا غيتحسبوا لكم 100% آه،